In Spain, the Conservative People's Party of acting Prime Minister Mariano Rajoy has won the largest number of seats in parliament, but fallen short of an outright majority. The Socialist Party came in second, with the left-wing Unidos Podemos alliance coming in third. Podemos leader Pablo Iglesias said the results are disappointing. Tengo que decir que los resultados electorales de esta noche no son satisfactorios para, para nosotros. teníamos unas expectativas diferentes. Nos preocupa también la pérdida de apoyos del conjunto del bloque progresista. Es verdad que nos consolidamos como espacio político llamado a, tener un papel determinante en el presente y en el futuro de nuestro, de nuestro país. Es verdad que lo que hemos hecho en los últimos dos años es histórico y, no tiene precedentes en la historia de nuestro país, pero no es menos cierto que esperábamos unos resultados electorales diferentes esta noche.